avanti e indietro, sempre a flatteare un po' d'altro. A quello che ho fatto non capisco essere ancora qua. Il 17 gennaio del 1923, 91. Ma cosa avete? Dammi di che? Che da comizi? Tutti si lamentano, qua male, qua male, Io mm, sono tranquillo perché come salute non mi sento un dolore, non mi sento niente, sto bene. Io lavoro, coltivo fiori e orto e basta. La mia passione è quella. Comunque sono contento di quello che faccio e agli anni che ci sto abbastanza bene. Ite mi sa est, finito. Mio nome è Nati.